Hi folks, we're back and I want to talk about two verbs that cause a lot of confusion. Miss and lose. We usually do a literal translation from Portuguese when we're talking about things that we lost, but we actually want to say that we missed them. For example, perdi o ônibus. And then you go and translate literally from Portuguese and you say, I lost the bus. No, you didn't. You didn't lose the bus. You missed it because we only lose physical things. You can lose a book, you can lose your computer, you can lose a pencil. You don't lose a bus unless you actually own a bus and somehow you're able to lose it and not know where it is. So miss is sentir falta, one of the translations. Perder, when you miss, you perde an opportunity. Perdi a saída daquela. Ah, eu tinha que sair para ali, eu perdi a saída. You missed the exit. Você estava aqui em Natal. Nossa, perdi a oportunidade de te ver. I missed the opportunity to see you. Ai. Frozen estava no cinema até agora. Perdi. Frozen was in the movies until now. It's on. I missed it. Essa é a diferença. Então, a gente tem que ter cuidado com esses verbos que literalmente a tradução não é a mesma. Ok? You miss a person de sentido de, sentindo falta da pessoa, mas até assim, uma pessoa que está sumida, uma pessoa que desapareceu, eles colocam como missing person or missing persons, pessoas que estão sumidas, que estão fazendo falta. Se você perder seu filho no supermercado, aí você pode dizer que você lost my son at the supermarket, porque daí você realmente perdeu algo físico, né? Não algo que é, em certo sentido, um, figurado. Né? You lose your keys, você perde as suas chaves, você não perde a entrada para Parnamirim, Okay, folks, I hope you liked the video and you can share. And yes, you can share it. All right, have a wonderful Sunday. Bye.